Intentaré no enrotllar-me gaire per anar molt ràpid, eh, però bueno, una mica el procés a grans trets eh, que vam seguir aquí ens vam trobar amb que doncs això era la 11, que ara està quatre mançanes més enllà, el 2007 se'n van, l'abandonen, el venen a una empresa constructora, si no vaig errat, l'empresa constructora no fa res, es queda aquest edifici abandonat, el 2011 l'Ajuntament el compra, això és un edifici que és d'equipaments, eh? amb el compromís de la participació del barri en la seva definició. Molt bé. Arriba el 2011, estem en temps de crisi, l'edifici segueix restant abandonat, hi ha diverses propostes, la proposta de l'associació de veïns és dir, ocupem una part, encara que sigui, de l'edifici per enquivir-hi un centre social o utilitzar almenys una part de l'edifici per, per, per, per qui ho necessiti. Igualment, l'Assemblea de Barri sorgida de l'assemblea del, del 15M, que era aquell temps, també proposa treballar el tema, què fem amb aquest edifici, què fem amb l'ONCE, que, que, que alguna cosa s'ha de, de poder fer. El cas és que eh, uns i altres conflu, confluïm, eh, confluïm amb gent diversa, eh, no només associacions de veïns i, i, i l'assemblea de barri, sinó altra gent, i diem, bueno, eh, anem, anem a fer alguna cosa. Eh? Es convoca a les principals entitats de barri, a través sobretot de Festa Major, perquè aquí en aquest barri la Festa Major no la fa l'Ajuntament, sinó que la fan les, les entitats, i a partir d'aquí fem tres preguntes. Això estava abandonat, eh? penseu que estava eh, no derruït, però estava bastant malament. Una, què necessita el barri, dos, com és l'edifici, i tres, també, quin pla té l'Ajuntament, que és el propietari. Eh, justament quan comencem a treballar, anem a l'Ajuntament i l'Ajuntament ens diu no, el vull fer servir, jo vull fer servir aquest edifici perquè vull posar-hi oficines. Val? Eh, anem allà, estira i arronsa, tal, i ens diuen, bueno, depèn del projecte que feu, podreu fer-lo servir d'una manera o altra. A partir d'aquí, mm, bueno, eh, ens trobem una mica més endavant i ens diuen eh, podreu utilitzar el 40% d'aquest edifici assemblea, som, érem unes 40, 40 entitats més o menys, i col·lectius, i moviments, i tot tothom per allà d'allò. Assemblea, què fem? Renunciem, ens en anem, ens quedem, ens quedem, seguim. I a partir d'aquí fem un projecte. Diguéssim que la nostra força o la força que nosaltres creiem que teníem que tenir davant d'un ajuntament que no era precisament favorable, era fer un, un projecte amb molta gent conjuntament eh, que tingués una certa força i que tingués eh, visos de ser realitzable, diguéssim. No? A partir d'aquí eh, bueno, vam començar a fer un procés participatiu reglat, molt, eh, molt, molt pautat, eh, molt fàcil de seguir, en el qual eh, es buscaven bàsicament tres nivells. Un primer nivell que era donar resposta a necessitats de col·lectius, grups, associacions, doncs els que no tenen espai, els que necessiten els, els artístics per fer no sé, música, teatre, el que sigui, els, els plais que no tenen espai, coses d'aquesta mena. Segon, a, les pròpies, a, la, a la pròpia gent eh, que està en moviment i que es mou pel barri i tal, els hi preguntàvem què creieu que li fa falta en aquest barri que ara no es fa, és a dir, que, quines coses fan falta, que es podrien fer i que ara no es fan per falta de medis, de recursos, d'espai, del que sigui i de tercer, per, per, sobretot per potenciar sinergies entre gent diferent eh, i fer coses en comú que llavors eh, en principi eh, es poden fer més coses amb menys feina. I tercera, doncs, a llarg termini, l'ambició és que això fos una mena d'espai de referència veïnal, eh, un centre mm, sociocomunitari una mica de referència. No? A partir d'aquí es, va fer, es va anar fent a poc a poc eh, un projecte tenint en compte que donat que hi havia l'escola d'adults, doncs anem a fer un projecte educatiu. Donat que hi havia aquest auditori, que abans era diferent d'allò, doncs anem a fer un projecte artístic. I donat que hi havia un espai que estaria en al carrer, anem a fer un projecte de veïnatge. Tot això, moltes, moltes, eh, moltes lluites, les obres per aquí, les obres per allà, que si no ens fan cas, que si sí, que si no, eh, bueno, a poc a poc es va anar treballant amb comissions, comissions que eren, entre cometes, sobiranes, perquè eren les que decidien per on, per on teníem que anar, i a partir d'aquí es va fer un projecte bastant important i aquest projecte va ser acceptat curiosament. De fet, l'Ajuntament no, quasi que no podia dir que no perquè era un projecte bastant sòlid. I a partir d'aquí doncs, eh, el, van, el, van, el van aprovar, eh, el van... El, el, eh, diguéssim, ens vam barallar una mica, el que sigui i tal, però bueno, vam arribar a tenir l'espai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 en especial posem molt l'accent amb les escoles, les ampes, els esplais la, i l'educació en el lleure, diguéssim, gent una mica jove. I bé, conclusions provisionals. Des del mig any que portem oberts, doncs, bueno, el barri té molt potencial i a l'Ajuntament costa molt d'entendre que això no és un centre cívic i no li, li costa molt d'entendre a, a l'espai. Però bueno, intentem fer el que podem. Um, una iniciativa com la d'avui, és absolutament benvinguda i justament és el que volem, diguéssim, que hi hagin eh, debats d'aquesta mena, perquè en el fons una de les objectius de l'àrea de veïnatge és que es fomenti el debat amb, amb el veí del carrer, però amb tota la gent que pugui d'allò, més enllà de que també hi ha, de que hi ha la gent que ja està mobilitzada, però bueno, hem d'aconseguir que més gent es mobilitzi perquè, eh, perquè hi ha debat i torna a ser inter interessant entrar diguem-li en política. I bé, i en aquest sentit, també des de Calàbria 66 sí que vol, voldria dir que estem molt agraïts que hi hagi una proposta com, com la d'avui i insisteixo que m'ha tocat parlar a mi però que és molta gent la que fem, la que fem Calàbria i ja està, moltes gràcies. you. <clears throat>